<laughs> Hola Takasugi. Hola Matsumoto. Oye, ¿te gustaría ver una película juntos? ¿Eh? Una película. Eh, ¿Juntos? Sí. Yo me adelanto. ¿No te gustan las películas, Matsumoto? O sea, sí me gustan, pero ¿cuándo? El lunes. Ah, el lunes tengo club. Entonces el martes. Ah, el martes tengo libre, pero es una cita. Entonces nos vemos el martes para cantar. ¿Cantar? Sí, el martes cantaremos. No se me da bien la música. Tranquila, cantemos juntos el Ave María en latín. No estoy muy segura al respecto. Entonces el domingo al zoológico. ¿El domingo al zoológico? <laughs> Suena como una cita. ¿Eh? ¿Cita? ¿Eh? ¿No lo es? No, cualquiera puede. ¿Cualquiera puede? Sí, Cualquiera puede obtener un pase premium inteligente de AU y hacer que le pasen cosas buenas todos los días. ¿Pase premium inteligente de AU? Ah, perdóname. Creo que no te lo expliqué de antemano. Mira. Cosas buenas todos los días. Así es. Las pequeñas felicidades te hacen más fuerte todos los días. ¿No lo crees? ¿Quién lo dice? ¿Mm? Pues yo el perspicaz Takasugi. Con un pase premium inteligente de AU pasan cosas buenas todos los días. Muchos beneficios esperan por ti. Los estudiantes tienen descuento. Tiene razón, sería un desperdicio no obtenerlo. Oye, ¿acerca de qué estaban hablando? Acerca de AU.